Здравствуйте. Здравствуйте. Э, слушали вы пресс-конференцию сегодня лидеров России, и Германии, и вот в частности о тех э, посылах, которые были даны лидерами стран у Северном потоке-2, какие выводы сделали? Я не чув, але я читав э, брифінг, тобто основні mm тезы. тези. Ну вот сейчас мы как раз дали да. эти существенные ключевые позиции. Да. Там больше особенно ничего было сказано. А, что скажете? Потому что мы же ждали чего? Ну, я лично чего ждал? Что после Вашингтонских соглашений, да, Байдена с Меркель, что ну, Владимир Путин, например, скажет, вы знаете, мы, мы приняли решение, и, скорее всего, после завершения контракта на транзит э, по территории Украины мы продолжим транзитировать. Об этом сейчас начнем уже договариваться потихоньку с Украиной, с ЕС. Э, Но это не прозвучало. Что это означает? Е, Це означає наступне: Е, це певна підміна понять або маніпуляція з боку е, керівника е, Росії. Поясню, в чому справа. коли спочатку вони всім розповідали, що Північний потік 2 це комерційний проект, і він не є альтернативою українському маршруту. Він не заміщує український маршрут. Це про додаткові обсяги газу, які мають е, йти в Європу. Е, то відповідно можна було б очікувати, що європейські компанії, які є партнерами Газпрому в цьому проєкті, вони будуть е, укладати додаткові контракти на додаткові обсяги. А обсяги, які йшли і йдуть зараз через Україну, і надалі будуть йти через Україну. А тепер пан Путін дуже так елегантно е, взяв і змінив е, постановку питання. Він каже: ні, от обсяги, які зараз йдуть через Україну, вони підуть через Північний потік 2 а якщо будуть якісь додаткові обсяги, то ми розглянемо можливість транспортування їх через Україну. Тобто, таким чином він хоче, щоб Європа купувала в Росії ще більше газу, е, створюючи додаткові доходи для режиму Путіна. Е, ми не погоджуємося з такою постановкою питання. Е, ми чітко пам'ятаємо, що нам розповідали раніше. Це ми пояснюємо і американським конгресменам, і сенаторам які е, з- тиснуть на відповідну адміністрацію щодо е, застосування дієвих санкцій проти північного потоку 2 Е, принаймні до того часу, як е, російська сторона і німецькі партнери не почнуть е, виконувати принаймні раніше е, надані обіцянки. Юрий, э, если с российской по- позиции тут, ну, скажем так, с- сюрприза не случилось, да, в этом смысле, но э, ам- американцы и немцы обещали сделать все от них зависящее, чтобы гарантировать, да, слово гарантировать было употреблено. Получается, э, что не получается гарантировать. Вони зараз обіцяють, але питання в тому, що нам недостатньо цих обіцянок, особливо після Будапештського меморандуму. Ми кажемо, нам не потрібні обіцянки, що через 3,5 роки е, все буде добре, а потім нам скажуть: ну вибачайте, просто ось Росія, вона не хоче, а ми нічого не можемо з цим вдіяти. Тому ми кажемо ні. Е, ми хочемо прямо зараз побачити, як європейські компанії будуть бронювати потужності української ГТС. Вони будуть е, контракти на поточні обсяги укладати вже безпосередньо з Україною на довгий термін. Угу. Таким чином ми будемо гарантовані. Нам такі гарантії потрібні. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні реальні контракти з європейськими компаніями на ті обсяги, які зараз йдуть через Україну. Таким чином ми будемо впевнені в тому, що ці обсяги і надалі будуть йти через Україну. А якщо для якихось додаткових обсягів Е, потрібен північний потік. 2 то нехай тоді вони укладають на ці додаткові обсяги контракти вже з Газпромом, забезпечують відповідність е, північного потоку. 2 європейському регулюванню, так званому третьому енергопакету, угу. і тоді, ось в такому же ключі ведуть розмови. Эту позицию, я так понимаю, мы будем э, декларировать и, и в ходе переговоров с Ангелой Меркель и командой здесь, в Киеве. Не так? Ми вже декларували е, таку позицію під час вечері з е, пані Меркель. Я особисто їй це розповідав, і це ця позиція ну знаходила принаймні розуміння е, з боку пані Меркель. Да, но тогда Можливо, она пані еще не Меркель- летала к Путину и с ним об этом не говорила, да? Ха. Теперь слетала и поговорила. Исходя из тех сигналов, которые мы услышали на пресс-конференции, ну, давайте так сформулируем, э, должным образом уговорить Путина, да, или убедить, или уговорить, или кто-то скажет надавить, на, чтобы он, он гарантировал транзит, или хотя бы на это намекнул, не удалось. С чем, как вы думаете, Меркель сейчас прилетит в Киев вот послезавтра? По этому вопросу з чим вона повторить ваші слова і скаже: Вибачайте, але поки не вдалося переконати Путіна, щоб він змінив свою позицію. Все, вона ж але... в сентябрі закінчує роботу. Але якщо ви прочитали або почули, що вона казала, вона якраз і зауважила дуже чітко, коли Путін фактично просто. Е, показав свою позицію. Вона сказала, що вона готова найближчими тижнями, поки вона ще при посаді, е, проводити відповідні зустрічі, на яких це буде обговорюватися. Тобто, наскільки я розумію, все ж таки залишається надія, що пані Меркель до того як вона піде з посади, зможе організувати зустріч у нормандському форматі, е, на полях якої зможемо обговорити і питання газу, як це було минулого разу, коли була нормандська зустріч, яка обговорювала питання війни. Але потім е, на полях цієї зустрічі у Парижі ми тоді е, домовлялися і потім вже і домовилися про транзит через Україну. Да, вот тогда это было, да, но я помню э, в тот же самый момент переговоры президента Украины в Берлине с Ангелой Меркель, где она ну, выступила против объединения, да, повесток дня нормандской четверки и энергетики. Ну, не знаю, может быть, изменит свое мнение. Я с вами согласен в чем? Что и то, что очевидно многим, что Ангела Меркель не хотела бы уходить э, с должности, да, вот на такой ноте, э, ну, или, не знаю, с послевкусием или ощущением, что она где-то обидела Украину э, и изменила, кто, кто расскажет, принципам, да, или идеалам, что ли. Ну, который так может посмотреть на эту ситуацию, и так это увидит. Полностью погоджусь. Хорошо. Думаете, может измениться ситуация по этому поводу еще до, до второй декады сентября, когда канцлер заменится в Ну наскільки я розумію, по перше, ми вона прийде до нас. Ми з нею поговоримо і почуємо все ж таки mm. ті речі, які не були публічно озвучені. Е, також е, ми продовжимо розмову на цю тему з президентом США під час візиту Зеленського до Вашингтону. Це буде цього місяця, е, і після цього можливо буде якась консолідована позиція і Німеччини, і Сполучених Штатів, і це призведе. Ми сподіваємося, все ж таки. Ми не можемо нічого гарантувати Навіть ми не можемо на це розраховувати, але ми можемо сподіватися, що все ж таки ще за каденції Меркель відбудеться ще одна зустріч у нормандському форматі, де ці питання будуть обговорені. Хорошо, а у нас э, какие-то новые аргументы и позиция есть ко встрече с Ангелой Меркель по этому поводу, по поводу Северного потока-2? Или мы, в принципе, с той же базой подходим к этим переговорам? Может быть, какие-то новые моменты, аргументы, чем-то мы еще убедим? Ну після останньої зустрічі так багато часу пройшло, і скоріше ми виклали свою позицію з цією позицією, з розумінням нашої позиції. Mm Вона поїхала до Путіна. Тепер ми хочемо почути, е, як ця позиція була з Путіним обговорена. І після цього або під час цієї розмови це ж такий живий інтерактивний режим. Тобто, в нас є багато аргументів. Питання в тому, які аргументи є у іншої сторони, як ситуація змінюється. Тобто, в цьому живому спілкуванні ми зможемо надати додаткові аргументи якщо вони будуть необхідні. Але стратегічно позиція незмінною є. Тобто, ми кажемо про те, що е, е, при сертифікації північного потоку 2 мають бути застосовані всі європейські норми, причому як за е, там буквою закону, так і за духом цього закону. А це означає, що як до самого північного потоку 2 всі бажаючі європейські компанії мають, мають отримати доступ. Тобто, наприклад, там не тільки Газпром має транзитувати газ е, цим газогоном, mm але при цьому і в цьому принцип солідарності закладений у відповідне європейське законодавство, е, що мають бути також враховані інтереси інших країн, через які проходять е, маршрути транзитування газу. А це, наприклад, і та ж Словаччина, європейська країна, Словаччина, словацький газопровід це продовженням українського газопровіду, українського маршруту. Те ж саме стосується Польщі, наприклад, або Румунії. Так ось ми кажемо, що цей третій доступ сторін має бути забезпечений відповідно і до українського маршруту, який потім продовжується в словацькій, польській і румунській. Е, поки цього не станеться, е, не може бути сертифікований Північний Батік. 2 таким чином. І це має бути принципова позиція Німеччини. Вони мають поставити Путіна перед вибором або він дійсно зараз відмовляється від використання газу як геополітичної зброї. Він зараз дійсно забезпечує, що Росія більше не використовує газ як е, метод впливу на окремі країни, на як метод шантажу того ж політичного. Тобто він відноситься до газу як просто до комерційного там біржового товару. або він ніколи е, не побачить е, реальну роботу північного потоку 2 Прежде чем мы сейчас перейдем к последствиям запуска Северного потока-2 для нашей энергетики, для простых потребителей и, и к тому, как это отразится на наших платежках, да, и в том числе и прежде всего э, вот сейчас, в ходе грядущего отопительного сезона. Я еще спрошу вас по поводу э, вот, новости, о которой сообщил несколько ранее, что меняют своего представителя на крымской платформе американцы. Да? И Белый дом сообщил, что вместо э, министра инфраструктуры приедет министр энергетики. Вам, вероятно, об этом известно. Что так. это, на ваш взгляд, означает? Может ли это сулить нам какие-то хорошие новости? Может быть, американцы передумали, Е, давати добро на запуск Северного потоку. 2 е, можливо, але це як кажуть самі американці, е, too good to be true. Mm. Тому, скоріш за все, я не думаю, що ситуація саме таким чином виглядає. Але при цьому візит міністра енергетики дає нам додаткову можливість обговорювати ці питання. Єдине, що зауважу, північний потік потік-2» – це в принципі не питання міністра енергетики в Сполучених Штатах. Як це не дивно, міністр енергетики займається насамперед ядерним арсеналом Е, Америки, тому що весь ядерний арсенал якраз знаходиться під контролем Міністерства енергетики. А ядерний арсенал е, Америки він є е, можливо найбільш потужний або там такий же потужний, як російський. Угу. Це ну ми розуміємо. Це дуже важливо і величезна відповідальність. І місто енергетики насамперед цим приймається. Північний потік. 2 він є мандатом або знаходиться під контролем насамперед держдепу державного департаменту. Це КМЗ. МЗС Українське і е, Ради нацбезпеки і там радника Джейка Салівана. Угу. Тому я не думаю, що міністр енергетики США буде ключовою, або точно знаю. Хорошо, що чому на ваш взгляд вот эта заміна случилась? Але гіпотези? Е, стратегічно Україна хоче побудувати е, з Америкою енергетичне партнерство. І ми про це говорили. Я говорив це під час моїх візитів до Сполучених Штатів. І мова йде про те, що е, безвідносно північного потоку, 2 ми хочемо співпрацювати з Америкою щодо так званого зеленого переходу в енергетиці. Є багато викликів для України, які разом з американськими нашими партнерами ми хочемо вирішувати. І якраз питання цього стратегічного енергетичного партнерства між Україною і Америкою ми будемо обговорювати обов'язково. І це дуже добре, що якраз вона е, приїжджає до України, тому що дається нам можливість якраз всі ці питання обговорити. Добрый. Э, Юрий, про отопительный сезон. Вот давайте, опять же, с- э, сквозь призму Северного потока-2 и так далее. Мы, мы сегодня понимаем и знаем, что э, фактически ту часть недостающую газа, которую мы не добываем у себя в стране, мы импортируем, импортируем посредством виртуального реверса, да. Что нас ждет? Давайте рассматривать сценарий запуска «Северного потока-2» и переориентации транзитеров на, на этот газопровод. Что нас ждет э, в этом случае? Вот э, я знаю, что в правительстве сейчас э, назначена и собрана комиссия да, для того, чтобы заниматься этими вопросами, правительственная, которая состоит из членов Кабинета министров, чтобы разобраться, что будет дальше. Итак, какие ответы уже э, есть на этот очень сложный, непростой и где-то даже болезненный для нас вопрос? Якщо Північний потік 2 буде запущений, це означатиме, що з 25-го року ми не можемо очікувати на транзит на будь-які обсяги транзиту російського газу. Ми не можемо вірити у цим обіцянкам розглянути з боку Путіна або навіть з боку якихось світових лідерів. Е, Тому ми маємо очікувати, що транзиту взагалі не буде. Це означає, що ми маємо підготувати нашу газотранспортну систему до такого варіанту, коли немає транзиту. А вона, в принципі, розрахована на транзит, щоб ми розуміли. Вона будувалася таким чином, щоб великі обсяги газу йшли з території Поэтому Росії. мы в Європу. привыкли слышать суждения о том, что если транзита не будет, то труба уйдет на металлолом. Ні, вона не піде Це на метал. преувеличення? При- Це перебільшення. У нас є значні обсяги власного видобутку, і ми маємо переорієнтувати нашу газотранспортну систему якраз на е, власний видобуток природного газу, на власний видобуток біогазу. У нас є величезний потенціал для вироблення, ну не видобутку, а вироблення е, біогазу. Мова може йде йти про мільярди, а можливо навіть понад 10 мільярдів е, кубометрів на рік. Е, це фактично скільки ми імпортуємо газу наразі. А також навіть ми маємо розглядати такі варіанти, як використання цієї системи для транспортування водню. Е, Тобто, ми маємо вже Это зараз вопрос у- удовольствия недешевого, насколько я понимаю, да, переориентировать газотранспортную. Это не просто даже модернизация, это так, якщо перекваліфікацію. Е, тому і наш основний варіант все ж таки полягає в тому. Ми про це чесно кажемо нашим партнерам. Що якщо північний потік 2 буде зупинений, або як я казав, європейські компанії забронюють потужності української ГТС на довгий термін, тоді наприклад, там на е, після 24-го року ще на 10 років, тоді доходи від транзиту це приблизно 20 мільярдів доларів. Після 24-го року ми якраз і будемо використовувати для е, фінансування цього зеленого переходу тобто і модернізація ГТС, наприклад, під транспортування водню, і вироблення цього водню, і вироблення відповідно біогазу. Це модерніза... модернізація котлів е, в на підприємствах центрального опалення. Тобто, всі ці речі, як ви правильно сказали, вони вимагають не просто мільярдів, а десятки мільярдів доларів. І Україна якраз і хотіла використовувати доходи від транзиту для фінансування цього зеленого переходу. Ну, Звучит сейчас хорошо, Юрий, но все это время мы доходы от транзита использовали м, не совсем как бы в- вот так, да. И Але тут м- нам тут должны все поверить, что, знаете, вот, вот как раз бы сейчас мы бы начали использовать деньги от транзита. Мы, кажется, на дороге, да, отправили деньги, от, э, а- а- которые отсудили в Стокгольме. по В значній арбитражу. мірі так, але е, велике будівництво це все ж таки поштовх для розвитку розвитку І, е, економіки. 100%. Я Крім того, це за наприклад, скобками навіть ставлю. якщо використовувати наприклад, виробництво того ж біогазу, теж потребує, до речі, доріг, тому що потрібно, щоб біомаса зво- звозилася на відповідні заводи, де вона буде перероблятися, газифікуватися, тому дороги потрібні. Але ми якраз і показали всьому світу. Це, до речі, дуже добрий знак, що ці кошти не були проїдені. Тобто, принаймні, велике будівництво це краще ніж просто проїсти, не кажучи вже прокрасти. Угу. Питання просто в тому, що велике будівництво має бути розширено, і це має бути будівництво не тільки доріг, а це має бути будівництво заводів з виробництва біогазу. Це має бути виробництво нових навіть ділянок газопроводів для транспортування водню. У е, нас є зараз інноваційні проекти щодо, наприклад, там зеленого аміаку. Найближчим часом е, ви почуєте про це. Тобто, у це велике будівництво вона має е, включати будівництво енергетичних об'єктів, і так. тому ми можемо показати всьому світові, що ми робимо те, що ми кажемо. Хорошо, вот, э, согласен с вами на 100%, но тогда надо, чтобы вот это, э, эти э, высказывания, эти суждения э, были озвучены не в будущем времени, а в настоящем, а то и в прошедшем скорее, да, что вот мы эти средства потратили на вот, мы уже сделали вот это, как бы, а не сделаем и будем. Саме про це е, пр- президент України пан Зеленський при мені казав це е, пані Меркель е, під час вечері, і вона цьому повірила. Вона відповідно можливо і про це якраз і говорила з е, і паном Путіним, або принаймні це впливало на її сприйняття. Тобто вона за результатами нашої зустрічі вона тривала, до речі, більше ніж зустріч з паном Путіним в два рази більше, якщо додати весь час. Е, якраз е, нам здається, що нам вдалося переконати її в нашій щирості і в тому, що в нас є реальні проблеми, які потребують реального вирішення, і ми можемо бути партнерами у вирішенні цих проблем. І ці до речі проблеми це не тільки проблема України, це проблема всього регіону, якщо не казати навіть і світової безпеки. Ну, То, что происходит сейчас на европейском рынке газа, это проблема и для европейцев в том Так, числе. безумовно, і ми про це теж Существенный сказали. дефицит. И, кстати, не на европейском только. Я, насколько я понимаю, и Азия тоже сейчас активно зашла на рынок и перепокупает газ даже по 550, и европейцам он не всегда достается. Це глобальний Япония, ринок. Китай. Це, це глобальний ринок. Корея. Тобто, якщо, наприклад, Росія зменшує поставки е, трубного газу, ну то через труби е, в Європу, це означає, що Європа має купувати більше ЛНЖ. Відповідно, е, сп- зростає попит на ЛНЖ, який купує та же Азія, і ціни на весь газ йдуть наверх. Ну, Тому це глобальний ринок. Від цього потерпають всі. Правильно, и все ищут сейчас пути вы- выхода из этой ситуации. И первый, который напрашивается, это запуск Северного потока-2, который решит все эти вопросы. Да, может быть, этот кризис поэтому и создается для того, чтобы Правильно, это- але ж це этот ответ шантаж. приходил в голову. Ну, а кто-то называет это экономическим, э, это экономическим проектом, как сегодня об этом сказали Меркель и Путин. на секундочку. Я хочу вас о другом спросить. Сегодняшнее сообщение, ну, может быть, вчерашнее, но я сегодня увидел о том, что у нас уже упал почти на 15% транзит за первую половину текущого года, январь-июль. Это правда? Так, тому що контрактні обсяги цього року 40 мільярдів, а минулого року вони були 65 мільярдів. Тобто Росія, коли укладала контракт е, на транзит, е, вона відповідно вже передбачала, що вони запустять е, північний потік 2 і тому вони очікували, що цього року вони будуть менше транспортувати через через українську ГТС. Крім того, був запущений турецький потік, і ті обсяги, які йшли відповідно е, через Україну, потім через Румунію, е, далі відповідно Болгарію, там в ту ж Туреччину. Сколько вони зараз йдуть Юрійович, нужно транзита, щоб труба э, существувала, скажімо так. Е, ну от зараз, наприклад, 40 мільярдів. Ті контрактні да. обсяги, які є, вони фактично є мінімальними для нормального -а. функціонування системи. То, що зараз вже мінімально. Е, так, і саме тому ми і казали, що дивіться, ось ми укладаємо контракт на мінімальний обсяг, але при цьому ми очікуємо, що європейські компанії будуть бронювати додаткові потужності. Ми очікуємо, що центральні азія... Е, азі... азійські компанії будуть експортувати газ через Україну в Європу. І ми про це домовлялися у 2019 році. Тому ми і кажемо, що вже зараз не виконуються ті обіцянки, е, не немає відповідності тим очікуванням, які нас були. Нас змусили, наприклад, е, ну як змусили, переконали, скажімо так, дипломатично впроваджувати європейські правила. Той же, наприклад, анбандлінг, відокремлення оператора, це був дуже такий болісний процес і дуже недешевий процес. Ми це зробили для чого? Для того, щоб були ці європейські правила, за якими можуть вже європейські компанії бронювати потужності. Нам про це казали. А зараз ми не бачимо жодних європейських компаній, які бронювали потужності для транзиту. Чому? Тому що Газпром її не, не дає. Тому ми і кажемо кажемо, що дивіться, перед тим як нам щось казати про північний потік, 2 що це комерційний проект і так далі. Будь ласка, виконайте те, про що ми домовлялися раніше. От коли ви виконаєте це, коли ми побачимо, що це дійсно економічний комерційний проект, як кажуть на, на конференції, тоді ми будемо по іншому ставитися до перспектив північного потоку. 2 Владимир Зеленский заявил в одном из крайних интервью, я себе выписал, чтобы вас спросить. Вот я процитирую заголовки западных СМИ, которые, и не только западных, украинских в том числе. После запуска «Северного потока-2» цены на газ в Украине могут вырасти. Юрий, о чем идет речь, насколько вырастут цены, э, э, учитывая то, что происходит сейчас на рынке, и отдельные прогнозы, которые звучат, да, что на отопление от 40 до 70 процентов – в этом сезоне вырастет э, цена. Дивіться, ну по-перше, Это настораживает. Давайте почнемо з того, що ціни для на- потреб населення не зростуть. Е, Як ті люди, які купують газ відповідно для власного опалення, так і ті, хто купує тепло е, у підприємств централізованого опалення. Нам- Нафтогаз встановив для всіх потреб населень- населення ціну 7,4 гривні. Е, Вона не залежить від коливань зараз на європейському ринку. Це ціна за довгостроковим контрактом. Хоча спотова ціна, от прямо зараз на ринку, вона там 20 гривень, Да. там трохи менше. А люди отримують газ відповідно для своїх потреб по 7,4. Это важно обозначить. Це важливо. Тобто Но люди есть но. Правильно я понимаю, что тепловикам не хватает газа? а, для потреб населення їм вистачає газу. Ми даємо достатньо Есть те, їм которые говорят, газу. что не хватает. Вы об Їм этом не знаете, вистачає я уверен. так, але їм потрібен газ ще для ви- е, вироблення тепла для постачання промисловості, комерційним споживачам і іншим, ну не побутовим так званим споживачам. І їм теж хотілося зрозуміло би отримувати і цей газ по 7,4, а не по 20. Але ми кажемо, ось там діє якраз ринкова спотова ціна. Так ось люди не, не мають переживати, вони не постраждають. Щодо всього іншого, тут складно прогнозувати. Разрешите тому що поспорю це с вами, да, потому что, ну, мы же все прекрасно понимаем, что даже если годовой тариф, и, и слава богу, если так будет, то если тариф на газ для промышленности вырастет, то вырастут цены, все станет дороже, что вокруг, потому что промышленность будет э- э- э- эту разницу в цене э, вкладывать в, не знаю, в цену продукта, который производит. Ну, якщо не ви- знаю, электроэнергия, потому что же вокруг. Ні, електроенергія, вона е, ну Да. електроенергія виробляється у нас е, не з газу, тому з цієї точки зору може, і з проблем газу. немає. Але може, і це з газу. дуже такі обмежені періоди, коли там є зима, Я теж на якісь це піки, там сподіваюся. пару буквально днів. А, Але е, основні споживачі це металурги, які експортують відповідно потім е, свої метали. Е, зараз дуже високі ціни на е, продукцію е, металургів. Відповідно, вони не дуже від цього цього страждають, чесно кажучи. Е, також, тобто, великі промислові споживачі зараз, е, оскільки є такий так званий суперцикл з точки зору ціни на всі основні такі біржові товари, метал, руду і так далі, вони можуть дозволити собі такі ціни. Я не кажу, що вони не хочуть ціни нижче, всі хочуть ціни нижче, але це окрема ситуація. Просто проблема в тому, що складно щось прогнозувати, тому що ми якраз і бачимо, що ціноутворення є наслідком фактично політичних дій з боку Росії. Тобто, це не нормальна комерційна ситуація, це не просто рівновага в mm пропозиції. Кремль, умовно кажучи, хоче задирає ціну, хоче знижує ціну. Тому е, Дію е, Путіна прогнозувати складно. Я до речі помітив цитату пана Зеленського, що дії Путіна іноді видаються принаймні ірраціональними, тому mm-hmm. складно їх прогнозувати и эмоциональными, когда он говорит об Україні, сказав Володимир Зеленський. Це особисто бачив дуже емоційними. Сколько газу у нас в хранилищах сейчас наш? Е, вже приблизно біля 18 мільярдів. Ми перевикинули, до речі, план, який встановив уряд. Уряд сказав, що було 17 мільярдів на початок опалювального сезону. Да. Е, опалювальний сезон зазвичай в нас там десь 15 жовтня. В нас же ще пару тижнів тому було 17 мільярдів. Ми збільшуємо, наближуємося до позначки позначки 18 мільярдів. На початок опалювального сезону плануємо мати більше 19 мільярдів. До речі, там для того того, щоб додаткові ризики, які є через е, всі ці е, проблеми, пов'язані з е, північним потоком, 2 санкціями, які ми самі вимагаємо. Ми в принципі хотіли б мати більше газу у підземках, і тому ми накопичуємо більше газу. А скільки газу із цього кількості наше, а скільки європейських трейдерів? Ну ми не можемо Там же не весь газ наш, не весь наш, але в нас є більш-менш функціонуючий оптовий ринок. Тому європейські компанії продають газ на українському ринку. Це якраз було наслідком е, такі в хорошому сенсі слова реформи. Угу. є ліквідний ринок, він прозорий, конкурентний. Е, українські компанії, європейські компанії Е, вже багато років, ну декілька останніх років, розуміють, що вони завжди можуть привезти газ в Україну і його продавати. І ми їх проконали е, успішно, що краще це робити не просто, наприклад, відразу привезли і продали. Привезіть е, газ влітку, зберігайте їх в сховищах і продавайте потім е, цей газ взимку угу. промисловим споживачам. Мова йде про промислових споживачів. Щоб ми розуміли, наприклад, у нас є завод Арселор, да це yeah. в Кривому Розі. Е, Арселор якраз і привозить свій газ, тобто в нього є свій газовий трейдер. Він купує його в Європі, привозить. Ну, я не можу всі комерційні там е, таємниці розголошувати, але такі компанії, як Арселор, скажімо так, дипломатично, привозять собі газ, зберігають їх е, влітку е, в сховищах і потім постачають на свої ж заводи. Крім того, ми розуміємо, що багато українських компаній, українських олігархів, вони мають компанії за кордоном, офшори або просто європейських трейдерів. І багато газу, який відповідно є в українських сховищах, це просто європейські компанії, але українських бенефіціарів. Хорошо, правильно ли я вас понимаю, что э, э, сегодня мы готовы на 100% к бесперебойному э, прохождению отопительного сезона. То есть тот газ, который у нас в хранилищах, его достаточно. Годовой тариф э, будет сохранять э, свои позиции, он останется, проще говоря, несмотря на претензии, что где же тогда рынок газа, если у вас есть годовой тариф. Да, это тема отдельного разговора, ну, есть рынок или нет рынка. То есть мы, в принципе, э, э, проскочим. у нас є всі підстави розраховувати на безперервне проходження, нормальне проходження опалювального сезону. Mm -hmm. І відреагую е, на ринку. Якраз є різні так звані продукти, різні контракти. Є контракти довгострокові. Наприклад, у нас контракти з тепловиками взагалі на три роки, і ми фіксуємо там. У нас є певна формула, певна фіксація на кожен рік ціни. Це нормально. Ви можете укладати контракт, де ціна змінюється щодня, а можете укладати контракт, де ціна змінюється щороку. Е, питання не в тому. Іноді буває або часто буває, завжди буває, скажімо так, коли, наприклад, ви зафіксуєте фіксували ціну на рік, а потім добові ціни вони менше або більше ніж ця ціна на рік. Це зовсім інше якраз речі. І ми, якраз як Нафтогаз, і хочемо зробити ринок більш цивілізованим, іноді складнішим, але більш цивілізованим, щоб для різних споживачів. Е, найбільш ефективно задовольняти їхні потреби. Люди, наприклад, не хочуть, щоб їхні ціни змінювалися кожного дня або кожного місяця. Ми, як до речі, це була наша ідея. Ми її впровадили, і люди зараз бачать переваги такого підходу. У них ціна зафіксована на рік 7,4 для їхніх потреб. Зараз це на ринку 20, а вони отримують по 7,4. Да, сейчас получают. Но это вопрос, опять же, газ, закачанный в хранилище. Если ситуация на рынке не изменится, а нам, может быть, и в этом отопительном сезоне нужно будет допокупать, да, доимпортировать, то будем импортировать по 20. Відкро- Відкрию вам тай- тайну. Е, Для нас е, важливо якраз забезпечити певну відповідність власного видобутку, обсяги власного видобутку і споживання для населення. Угу. Чому така ціна 7,4? Тому що населення споживає трохи зараз більше через тепловиків і через облгази, е, ніж ми видобуваємо. Але в принципі ми хочемо нарощувати видобуток, інвестуємо О. зараз ці значні кошти, і ми хочемо забезпечити, щоб у нас було достатньо власного видобутку для забезпечення потреб населення. І для нас, до речі, для людей хочеться зафіксувати ціну, щоб вона не змінювалася щодня. І для власного видобутку, наприклад, в нас є компанія, яка видобуває Укргаздобування. Їм теж важливо зафіксувати ціну. Вони не хочуть, щоб щодня змінювалася ціна, і вони не будуть знати, чи вигідно. бурити нову свердловину, чи не вигідно. Для них теж важливо е, фіксовані ціни на більш довгу перспективу. Вот это ведь ключевая тема. Мы э, в завершении я у вас об этом спрошу, э, Юрий Юрьевич, учитывая, что мы в преддверии Дня независимости, да, э, когда случится так, что мы об энергонезависимости Украины будем говорить не в контексте э, пламенных политических речей кандидатов на выборах, не знаю, в парламент или в президенты, а, а- а прагматично, э, конкретно апеллируя цифрами и скажем, что вот наконец-то настал тот день, когда мы можем не оглядываться на русских, на немцев, на американцев в вопросе газа. То, что мы добываем, нам этого хватает. Более того, по цене 20 за кубометр мы еще и продаем на рынке э, из наших газовых хранилищ и не только. Е, Ну тут, до речі, і гарна дійсно нагода. е, 30-та річниця незалежності. е, І всі розмови про північний потік 2 якраз підштовхують нас до дуже чіткого висновку. У нас залишилося менше ніж 4 роки для того, щоб забезпечити енергетичну незалежність України. Тобто до кінця 2024 року, коли спливає поточний контракт, ми маємо зробити так, що ми взагалі не залежимо від імпортованого газу, щоб ми його почали експортувати. Угу. щоб ми розуміли, що ми е, е, видобуваємо газ і виробляємо, наприклад, той же біогаз, е, і це власний е, видобуток, це власний там створений національний продукт. Тому ми можемо якраз забезпечити за нормальними угу. стабільними цінами е, газ для потреб населення. Е, все це потрібно зробити е, знов ж таки до кінця поточного транзитного контракту. Це дуже амбітна така задача для нас, але в нас не залишається іншого вибору ніж цю амбітну задачу реалізовувати. Это сто процентов, выхода другого нет, иначе даже не хочется сейчас говорить о том, что нас будет ждать. Мы начинали об этом говорить. Да? І як кажуть американці, які от при теж приїжджає міністр енергетики, і про що ми будемо з нею розмовляти? В них є так вони кажуть: if there is a will, there is a way. Тобто, якщо є е, така потреба, то знаходиться відповідно і шлях. А в нас є така потреба, в нас є воля для цього, і нам потрібно зараз е, знайти цей шлях разом з нашими партнерами, щоб це зробити. Так и есть. Я надеюсь, так и будет, Юрий. Вам успехов в переговорах. Я понимаю, вы будете принимать участие в переговорах с Ангелой Меркель в том числе, когда она будет в Киеве. Я надеюсь, что так и случится. Юрий Витренко, глава нефтегаза, уважаемые зрители, был с нами сегодня. Спасибо за разговор. Спасибо. Успехов.